नमस्कार सबैलाई integrating an applet in a web application ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा तपाईले बनाएको एप्लिकेसनले तपाईलाई कसरी नेटबिन्स आइडिए एप्लेट बनाउने र लागू गर्ने देखाउँछ यदि तपाईले पहिलो पटक नेटबिन्स प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया ट्युटोरियलहरू हेर्नुहोस् आइडिई को बारेमा जान्न इन्ट्रोडक्सन टु नेटबिन्स नेटबिन्समा डेभलपिङ वेब एप्लिकेसन्स र डिजाइनिङ जीयूआई ट्युटोरियलहरु पनि हेरौं जसले आईडीई को परिचय दिन्छ माथिका सबै ट्युटोरियलहरु स्पोकन ट्युटोरियल वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ यसको लागि म लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम 11.04 संस्करण र नेटबीन्स आईडीई संस्करण 7.1.1 प्रयोग गर्दै छु यो ट्युटोरियलमा हामी छौ एप्लेट बनाउन एप्लेट रन गर्न र एउटा वेब एप्लिकेशनमा एप्लेट इम्बेड गर्न अब हाम्रो प्रोजेक्ट बनाउन आईडीई खोलौ फाइल न्यू प्रोजेक्टमा जाऊ र एउटा जावा क्लास लाइब्रेरी नेक्स्ट नेक्स्टमा क्लिक गरौ आफ्नो प्रोजेक्टलाई एउटा नाम दिनुहोस् म मेरो प्रोजेक्टको नाम स्याम्पल एप्लेट दिनेछु आफ्नो सिस्टमको कुनै एक डिरेक्टरीमा लोकेसन सेट गरौँ र आफ्नो प्रोजेक्ट बनाउन फिनिशमा क्लिक गरौँ अर्को एप्लेट सोर्स फाइल सिर्जना गरौँ स्याम्पल एप्लेट प्रोजेक्ट नोडमा राइट क्लिक गरौँ र प्रोपर्टिज विन्डो खोल्न प्रोपर्टिज छानौं प्रोजेक्टको लागि चाहेको सोर्स एन्ड बाइनरी यो जेडीके को सही संस्करण छानिएको पक्का गर्न हो उदाहरणको लागि यदि तपाईले जेडीके को पछिल्लो संस्करण छान्नु भएको छ भने पुरानो संस्करणको जावा ब्राउजर प्लगइन भएको कम्प्युटरमा एप्लेट रन नहुन सक्छ मेरो ब्राउजरले जावा ब्राउजर प्लगइनको पछिल्लो संस्करणमा काम गर्ने भएकोले म जेडीके नयाँ संस्करण छान्ने छु ओके मा क्लिक गरौ पुनः स्याम्पल एप्लेट प्रोजेक्ट नोडमा राइट क्लिक गरौँ र न्यू एप्लेट छानौं यदि तपाईले यो कन्टेक्सचुअल मेनुमा एप्लेट विकल्प नभेटेमा अदरमा क्लिक गरौँ क्याटेगोरिज अन्तर्गत जाभा छानौं र एउटा एप्लेट बनाउन फाइल टाइप्स अन्तर्गतको एप्लेट छानौं क्लास नेममा स्याम्पल र प्याकेजलाई orgmehello नाम दिनुहोस् मा क्लिक गरौँ IDE ले निर्दिष्ट प्याकेजमा एप्लेट सोर्स फाइल बनाउने छ तपाई यो हेर्न प्रोजेक्ट्स विन्डोमा सोर्स प्याकेज नोड विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ एप्लेट सोर्स फाइल सोर्स एडिटरमा खुल्छ अब हाम्रो एप्लेट क्लास परिभाषित गरौँ मसँग एउटा सरल एप्लेटको कोड छ जसले पृष्ठभूमि रंग CN मा सेट गर्छ र अग्रभूमि रंग रातोमा सेट गर्छ र एउटा सन्देश देखाउँछ जसमा एप्लेटका मेथडहरूको क्रम उल्लेख गरिएको छ मतलब एप्लेट सुरु हुँदा इनिट मेथड स्टार्ट मेथड र पेन्ट मेथडहरू कल हुन्छन् म मेरो क्लिपबोर्डमा सम्पूर्ण कोड कपी गर्नेछु र यसलाई IDE को हालको कोडमा पेस्ट गर्नेछु प्रोजेक्ट विन्डोको sample.java फाइलमा राइट क्लिक गरौँ र कन्टेक्सचुअल मेनुबाट रन फाइल छानौं बिल्ड फोल्डरमा एम्बेडेड एप्लेट सँगै sampleएचटीएमएल लन्चर फाइल बनाइएको छ जुन तपाई फाइल्स विन्डोमा देख्न सक्नुहुन्छ sample.html फाइल एप्लेट एप्लेट viewerमा पनि लन्च भएको छ साथै स्क्रिनमा सन्देश पनि देखाइएको छ म एप्लेट भ्युअर बन्द गर्छु र एउटा वेब एप्लिकेशनमा एप्लेट इम्बेड गरौँ जसले गर्दा हामी एप्लेट युजरलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ त्यसो गर्न हामी एउटा वेब एप्लिकेसन बनाउने छौं क्याटेगोरिज अन्तर्गतको जावा वेब छानौ र प्रोजेक्ट्स अन्तर्गतको वेब एप्लिकेसन छानौ र नेक्स्टमा क्लिक गरौँ हामी हाम्रो प्रोजेक्टको नाम हेलो स्याम्पल एपलेट दिनेछौं मा क्लिक गरौँ सही सर्भर छानिएको छ छैन जाँचौं र आफ्नो प्रोजेक्ट बनाउन मा क्लिक गरौँ याद गरौँ जब हामी जावा प्रोजेक्ट स्याम्पल एपलेट लाई web project hello sample applet मा थप्छौं हामीले जहिले पनि यो वेब एप्लिकेशन बिल्ड गर्दा आईडीले ले बनाउने छ तसर्थ जब हामीले sample.java applet परिमार्जन गर्छौं आईडीले ले यो बनाउँदा एप्लेटको एउटा नयाँ संस्करण बनाउँछ अब प्रोजेक्ट्स विन्डोको हेलो स्याम्पल एपलेट प्रोजेक्ट नोडमा राइट क्लिक गरौँ र प्रोपर्टिज मा क्लिक गरौँ हाम्रो एप्लेट जावा प्रोजेक्टमा छ जार फाइल थप्न विन्डोको बायाँ तर्फको मेनुको प्याकेजिङ विकल्प छानौ एड प्रोजेक्टमा क्लिक गरौँ र एप्लेट क्लास भएको जावा प्रोजेक्ट छानौ अहिलेको लागि स्याम्पल एप्लेट छानौ एड प्रोजेक्ट जार फाइल्समा क्लिक गरौँ अब तालिकामा एप्लेट सोर्स फाइल सहितको जार फाइल सूचीकृत गरिएको छ ओकेमा क्लिक गरौँ र अब प्रोजेक्ट्स विन्डोको हेलो स्याम्पल एप्लेट प्रोजेक्टमा राइट क्लिक गरी क्लिन एन्ड बिल्ड विकल्पहरू छानी यसलाई बिल्ड गरौँ जब यो प्रोजेक्ट बिल्ड हुन्छ एप्लेट्स जार फाइल मूल स्याम्पल एप्लेट प्रोजेक्टमा उत्पादन हुनेछ फाइल्स विन्डोमा जाउँ र hello sample applet project node विस्तार गरौँ बिल्ड र वेब फोल्डर अन्तर्गत तपाई जार फाइल थपिएको देख्न सक्नुहुन्छ अब एप्लेट एउटा एचटीएमएल फाइलमा इन्भेट गरौँ प्रोजेक्ट विन्डोमा फर्कौं र हेलो स्याम्पल एप्लेट प्रोजेक्ट नोडमा राइट क्लिक गरौँ न्यू अनि एचटीएमएल फाइल विकल्प छानौं यदि तपाईले यो कन्टेक्स्चुअल मेनुमा एचटीएमएल विकल्प पाउनु भएन भने अदरमा क्लिक गरौ। क्याटेगोरीज अन्तर्गतको वेब छानौ र फाइल टाइप्स अन्तर्गतको एचटीएमएल छानौ र नेक्स्ट मा क्लिक गरौँ आफ्नो एचटीएमएल फाइललाई एउटा नाम दिनुहोस् म फाइललाई myapplet नाम दिनेछु र फिनिश मा क्लिक गरौँ अर्को कदम भनेको myapplet.html फाइलको बडी ट्याग्सको बीचमा applet ट्याग एन्टर गर्ने हो यहाँ मसँग applet कोड छ म यसलाई मेरो क्लिपबोर्डमा कपी गर्ने छु र यसलाई html फाइल बीचको बडी ट्यागमा पेस्ट गरौँ अर्को कदम भनेको html फाइल रन गर्नु हो प्रोजेक्ट विन्डोको myapplet.html मा राइट क्लिक गरौ र रन फाइल छानौं सर्भरले IDE डिफल्ट ब्राउजरमा HTML फाइल लागू गर्छ जब सर्भरले IDE को डिफल्ट ब्राउजरमा HTML फाइल लागू गर्छ तपाई स्क्रिनमा सन्देश प्रदर्शन भएको देख्नुहुन्छ अब कार्य कार्यमा हामी IDE मा अर्को सरल ब्यानर एप्लेट सृजना छौं जहाँ एप्लेटले एप्लेट्स विन्डोमा एउटा सन्देश देखाउँछ आफ्नो एप्लेटलाई एउटा वेब एप्लिकेशनमा इम्बेड गरौँ र जार फाइलहरू वेब प्रोजेक्टमा थपौं र अन्त्यमा एचटीएमएल फाइल सिर्जना गरी रन गरौँ मैले आफ्नो मुभिङ ब्यानर एप्लेट बनाएको छु प्रोजेक्ट खोलौं र यसलाई रन गरौँ तपाई विन्डोमा एउटा स्क्रोलिङ सन्देश सहित एप्लेट खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा देखाइएको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national on through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी spoken tutorialorg nmeict-intro मा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद नमस्कार